сюда. Стена готова. А! Тут спайк. Вижу врага. один враг. Тридцать секунд. Последний враг повержен. Э, что-что? <laughs> Не слышу, у меня в ушах звенит. Пошли! Прочь с дороги! Вижу врага. Сейчас рванет! Начинаем тузу. Вижу врага. Иду на точку Б. Огненный ливень! Вижу врага. Вижу спайк. Остался один враг. Моя снаряга в полном порядке. Это странно, но приятно. что, потанцуем? Барьер установлен. Тебе еще нужно исполнить свой долг! Что я пропустила? Остался один враг. Командный эйс. А вас уже никто не вспомнит. матч пойнт Еще одна победа, и можно будет выпить. Спи спокойно. Здесь. Тут оружие. Остался один враг. Победа защитников.